Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚೂಡಾರತ್ನರೊಂದಿಗೆ ಕೋಲಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲವೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಕೋಟಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದಾದರೂ ಶಾಲೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಗುಣಿತ ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಪಲ್ಲಿ ರೋಣೂರು ಸೋಮಯಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ದೂರು ಅಡ್ಗಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಳೆದು ಬಾರಿ ಗೌನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಂದಾದರೂ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದಾರಾ ಇವರಿಗೆ ಕಾಗುಣದ ಬರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದೇ ತರುತ್ತೇವೆ ಇವೇನೂ ತಿಳಿಯದ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಅವಿವೇಕಗಳ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಈಗ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪುನಃ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಇಂತಹ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ತಾಯಂದಿರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತ ಆಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಲೇ ರೈತ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ ವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ಈ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಋತು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ತಾಯಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಧುನಿಕ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಚೂಡಾರತ್ನಾರೊಂದಿಗೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾಯತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೋ ಅಮ್ಮಾ ನೀನೇ ದೈವ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸವಾದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತಾಡೋ ದೇವರವರು ಭಗವಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈ ಸಮಯ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯನ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಜೀವನ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಏನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸಹಜವಾದ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಹಾರ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಲಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಡೆಕಾ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಕಾಲೇಜು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಪ್ರಿಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಯದೇವ ಮಾತನಾಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬರೀ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಪೇಟೆ ಕೆಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕವಿ doctor Sharanappa Gabbur scout Babu tiger Venkatesh Suresh scout Suresh DTP Narayan Vishwanatha Umadevi Srinath Madhu ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಭೂತದಹನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ